شعلي واشعلناها طوت أرضا وسماها واحد واحد أعلنا ألع بكل سهولة مواقف كلها بطولة احنا انطلقت 65 وتخطت كل الميادين أقسمنا لفلسطين بعزيمة وهمة قوية احنا انطلقت 65 وتخطت كل أقسمنا بالله لفلسطين أقسمنا بالله لفلسطين عزيمة وهمة قوية احنا احنا الفتاوين احنا احنا احنا احنا احنا الفتاوين احنا الفتحوية